ご覧の番組は生パ客ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。阿拉先生，检的包含项目都直接比较简单来讲，就先问客人。嗯。开起来有什么异样？怎样？其实没有的话，其实你不用检查到很多了。他看不到的地方，比如说刹车，他自己一定看不到的。比如说电池容量，看很多都会量。不管叫多久，现在量嘛。现在哎，目前是量好，身价七十五，划线。电池啊，这个时候我们都有一个本子，先把车号、检查的人看是谁。 泰山就是泰山，科比就是科比，啊，这里程数，哈，啊，今天日期，哈，啊，检查项目。 好，就是包含机油啊、变速箱油、刹车油、动力方向盘，好，水箱水、雨刷好，包含雨刷的水跟那个好喷嘴套啊，胎纹的深度哦，假设深度就会去看嘛，如果深度不够的话，就会建议嘛，这边就会写建议这样啊，比如说轮胎比较薄了，嗯，建议更换，或者年份比较久了，建议更换就会写上去，嗯，发电机哈，电池跟发电机是一起的，电池就是现在我们刚刚量的，算还正常，剩下七十五帕嘛，这个就要写上去，他才知道，等下发电机发动的时候，发电机的存量够不够，好，来一遍，前后的来。 我都会写啊，前面大概剩八十趴、九十趴，我知道，你有量，没要看的，都要一个看的，都要去看的，因为一般刹车皮大概就是劣是像一公分，嗯，看它剩余的厚度嘛，就去判断了。啊，其实就是大概看一下，也比如说，哎，大概六十趴一半，或者是怎样，对啊。皮带，皮带是看得到吗？皮带，啊，皮带一般外皮带啦，正式皮带你刚才看不到的。现在车很多也没有皮带可以看了，都是外皮带而已。皮带看一下，哎，如果皲略或者比较老化，就建立更换，你就这边这边就会斜了。 再就是啊，灯光，灯光就比哎两个配合了，一个在里面看嘛，全部的小灯啊、大灯啊、小灯、大灯、远灯，还有雾灯、倒车灯，对，都要全部都要灯都要 OK。方向灯，对，那避震器要去看一下有没有漏油。像好天气比较好看，如果下雨天真的是水跟油就比较难难看到的呀。哦，就这样检查项目。其实这个有些车其实都交不没有多久，其实回来看一下蛮快的。嗯，对啊。啊，我五三岁应该之前过很多次。有没有买很久的，然后还会回来看？ 啊，那天那个之前不是有一台异物？对，我我赖给他，他说哎有空可以回来来检查的。他说好，我还可以捡来回来检查，因为那是现况，可以啊，免费检查的没有问题。我要卖过那个回去改人车，他说啊，建车也可以回来见检，我说可以啊，为什么不行？只要我们售出了车都可以，都可以。对啊对啊，免费见检是是 OK 的。好，不是说因为你是当做一类车我们就不会理你，不会不会，不会，我们还是欢迎你回来，好吧？好，就是这样测试。对啊，有异常啊怎样？就是建议如果你。 过年期间你不换，假设轮胎没换的话，危险，刹车皮或什么之类。我就是建议而已。对，我们就是帮你评估嘛，你车子的状况。如果这边都是没有问题，一般来讲开这里比较放心了。所以不会强制哦，不会强制。不会说啊，你一定要逼我进来，对，要花个三五万才会出去， <laughs> 没有没有没有，不会哦，不会不会不会，都是免费的，免费不是换机油哦，啊，免费是建检而已哦，好，对，OK，好，好，我给他们建检好了，好，耶，哎哎哎，阿忙嘞，真棒。 ご覧の番組は正価格ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。